înțelegem ce este și cum se produce vampirismul energetic, da? Și avem două persoane. Da? În care una are un câmp, alta are alt câmp. Procesul sistemul transfer. Care nu este în esență negativ. Transferul este principiul care stă la baza comunicării oamenilor. Și o să vorbim că sunt transferuri care sunt pozitive, sunt transferuri care sunt negative, sunt transferuri care uh, sunt pozitive în uh, perspectivă. Deci sunt transferuri pozitive. Bun. Când acest transfer de energie afectează o persoană și îl dezechilibrează din punct de vedere energetic, emoțional, spiritual, sexual, din toate punctele de vedere, se numește vampirism energetic. Bun. Noi nu suntem sisteme închise energetice, nu suntem sisteme vii. Noi suntem sisteme deschise. Deci noi oamenii, fără să vrem, interacționăm. Prin această interacțiune se produce un transfer de informații și energie. Da? Bun. Evident, principiul transferului se face de la un tip de energie mai mare la un tip de energie mai mică. Evident că un antrenor care are energia mai mare, va transfera din energia lui sportivului. Evident că un profesor va transfera din energia lor elevilor. Evident, un maestru va transfera din energia lui elevilor săi. Bun. Atunci se pune problema bine și, de fapt, de ce vorbim despre vampirism energetic? Pentru că vampirismul energetic, în perspectivă, face rău. Și problema se pune în felul următor. Sunt cazuri, da? De oameni care au lumină interioară mică. Având lumină interioară mică, automat automat și cei care au DH-ul, Duhul Sfânt, sau interioară, automat se produce un transfer de lumină la persoana respectivă. Și atunci, Energia negativă a persoanei cu lumină interioară mică, da? Se duce pe persoane cu energie pozitivă. Și invers, lumina respectivă. Bun, și ca să vă dau un exemplu. În cazul în care am un soț și o soție, da? Și sunt căsătoriți. Și el sau, să zicem, caz concret. Ea are lumină interioară mare, el are lumină interioară mică, da? Automat se va produce acest transfer de energie în timpul nopții. Da? În timpul nopții, în timpul zilei, când mănâncă, mă rog, când, când fac dragoste. Iar ea se va simți devitalizat. Pentru că ceea ce este afectat în vampirismul energetic este sufletul și este energia vitală energia de la nivelul șarpelui Kundalini. Evident că un om cu energie, cu lumină uh, interioară mică, deci cu uh, energie negativă, va vampiriza pe toți cei din jur. În perspectivă, ce se întâmplă? Păi, se produce transferul ăsta de SNU, da? Energia negativă dintr-o parte și suflet, energie din altă parte. Și în momentul respectiv, aici este în sens invers, nu? Că dacă are, se pune în pe altă cealaltă. Se produce transferul ăsta de energie. Deci dacă ăsta e de mai mare, se produce acest transfer de energie și în, moment, în perspectivă, acest om va pierde din suflet energia vitală protecția divină, din cauza că se transferă inclusiv energie de la nivelul câmpurilor. Bun. Ce se întâmplă că în perspectivă se îmbolnăvește? Prima oară nu mai voie să stăpânească, nu mai voie să stăpânească nervii, în perspectivă se îmbolnăvește. Vampirismul energetic se poate produce și între colegi de la birou. Da? Doi oameni care stau în aceeași cameră timp de 8 ore, sau 2, sau 3. Evident se produce un un echilibru energetic la nivelul biroului respectiv. Evident că unul care are alt tip de vibrație decât ceilalți, se va simți rău. Vampirismul energetic poate să fie o singură persoană, poate să fie un grup de persoane. Da? Apropo de transferul ăsta de energie, uh, evident, vampirismul energetic este, cum să vă spun eu, este manifestă în cadrul familiei, se poate manifesta în cadrul școlii, în cadrul tuturor relațiilor dintre oameni. Deci nu este, este un, un lucru absolut firesc pe undeva. Care sunt persoane predispuse a fi victime al unui vampirism energetic? Domnule, să știți că persoanele care sunt predispuse a fi victime vampirismului energetic sunt persoane cu protecție divină mică. Deci, o persoană care are câmpurile de protecție foarte mari, deci câmpurile noastre energetice, nu va fi atât de ușor vampirizată de față de una. Deci nu cred că cineva putea să-L vampirizeze pe Iisus Hristos. Da? Sau, mă rog, apoi deveniți apostoli. Deci cu cât ai câmpul de protecție mai mare și mai puternic, cu atât Uh, posibilitatea de a fi vampirizat scade. Ceea ce vă spuneam determină apariția vampirismului, vampirismului energetic este nevoia și au din alte părți, și au de la ceilalți. Ei nu poți să-și ia energia din, eu știu, din univers, de la Dumnezeu. Și atunci eu, de unde pot și ei? Nu au relație personală cu cineva care are relație personală cu Dumnezeu, nu mai are nevoie să-și ia energia. Nici din mâncare, nici din uh, natură, că și ia de la Dumnezeu. Dar pe lângă ăștia sunt ceilalți care își iau energia din mâncare, da? cei mai de jos, și sunt cei care nu pot să-și ia nici de mâncare și și iau de la cei din jur. Mă rog, cei mai... Scala ar fi așa. Cei care și-au energie din mâncare și de la ceilalți, cei care și-au energie din mâncare, cei care și-au energie din natură, da? și cei care și-au energie din de la Dumnezeu. Cum recunoști un vampir energetic? Care sunt caracteristicile? Doar e greu să recunoști un vampir energetic, pentru că nu scrie pe el vampir energetic. Tot ce pot să spun este că în relație cu persoana respectivă, stai de vorbă un sfert de oră și după aia te simți moale, te simți devitalizat, te ia somnul. Sau, dacă este o persoană de lângă tine, în momentul în care dormi cu, uh, mă rog, cu o persoană care este devitalizată, a doua zi te trezești obosit. Da? Asta este cazul uh, diferenței de energie dintre soți. Adică, Ehm, știți, se pune problema dacă este recomandat sau nu să dormi ehm, împreună cu soțul sau soția. Din punctul ăsta de vedere, dacă sunt diferențe mari de energie, mai bine nu. Pentru că cel care are nevoie mai mare de energie îl va vampiriza pe celălalt. Iar cealaltă perspectivă are de suferit. Și atunci când eu zic că dacă diferența asta este mare, mai bine să săptămână separat decât să sufere unul dintre ei. Evident, cel care ia energie se simte bine să culce la loc nu se trezește. Ehm, bun. Deci, recunoști prin faptul că în momentul în care te trezești, te trezești obosit. Când te trezești obosit, înseamnă că cel de lângă tine, sau, mă rog, mai sunt și alte cazuri, mai sunt atacorpsii, mai sunt carne, mai sunt... Dar de cele mai multe ori, dacă te trezești obosit, înseamnă că cel de lângă tine se încarcă din energia ta. Deci, o, o secundă. Vampirismul energetic este făcut inconștient. Orice act de preluare de energie făcut conștient se numește atac psi. Deci noi vorbim aici strict de vampirism energetic. Deci lucruri care se întâmplă inconștient, absolut firesc. Dar dacă eu iau cu voință lumina cuiva, energia cuiva, aia se numește deja atac psi. Ține de cunoaștere. Cum se manifestă, se manifestă victima unui vampirism energetic? V-am zis, foarte simplu. Prima oară e devitalizată, lipsită de energie, moale, leșinată așa, da? În timp, ea ajunge să se îmbolnăvească. De ce? Pentru că vampirismul energetic, printre care ea și sufletul și din energia vitală nu din suflet din energia vitală, automat se distruge integritatea structurală a organismului respectiv. Deci, în perspectivă, organele lui cedează. Deci, în timp, în momentul în care trăiești cu un vampir energetic, ăsta te bagă în pământ. Deci, o persoană ca ora intactă, calmă, liniștită, fără bleșenaură, poate deveni victima unui vampir energetic? Nu. V-am zis. Dacă protecția ta divină este bună, atunci nu te poate vampiriza nimeni pentru că nu rezonezi cu el. Deci, uh, orice, orice formă de vampirism energetic se bazează pe principiul rezonanței. Deci undeva ai rezonat cu persoana respectivă, undeva s-a întâmplat ceva. Să știți că mila este o formă de vampirism energetic. Adică sunt persoane care te sună și încep, vai, ce nu mi-a fost mie, cât de, va. În general, prieteni. Eu de asta mă oferesc foarte mult de prieteni. Zice, vai, ce rău mi-a fost mie, ce... Aia, ce nu, că nu merge nimic. Și se pune capul atât într-o oră. Și după o oră, tu ești varză, sau jumătate de oră, sau cât vorbește, și el zice, bine, mersi, se duce și e mai bine. Și tu rămâi cu problemele lui. Feriți-vă de oameni ăștia care Uh, sub pretextul minei și încearcă să vă vai cât de rău mie, mie și vă vorbesc numai de nenorocire lor. Ăștia sunt vampiri energetici. Tu reintri în rezonanță cu el, ți se face mie și de fapt îi dai din sufletul tău. Și ne rezolvă nimic. Pentru că el va face, îl va consuma, că oricum gândește prost, și după aia va vampiriza pe altul. Ăștia fac inconștient. Aia care, că le rău te sună. Ah, Mm, deci nu au altă metodă să se încarce decât vampirizând alte persoane. Eu sunt plătit pentru asta. Adică sunt terapeut și sunt plătit să fiu vampirizat. Dar voi nu sunteți plătiți să fiți vampirizați. Pentru o anumită sumă de bani mă las vampirizat, nu nicio problemă. Da? Pentru că pot să mă încarc. Am alte sisteme de încărcare. Dar la voi nu e cazul pentru că nici nu sunteți pregătiți, nici nu știți să vă încărcați. Bun. Uh, persoane vampirice. Dom'le, cei mai mari vampiri sunt depresivi. De ce? Pentru că ei nu vor să trăiască. Ne vrem să trăiască, au probleme împotriva vieții. Ne vrem să trăiască automat, le cade suflet. Ne vrem să trăiască, un gândesc prost. Ne vrem să trăiască, automat e prost. Ne vrem să trăiască, automat se încarcă din lumina altora, ceea ce din jur. Și vampirizează pe toți cei din jur. Deci un depresiv, și mai ales unul care nu vrea și nu vrea să facă bine, este dezastru pentru cei din jur. Dezastru, dezastru. Deci, asta trebuie să înțelegeți. Schimbarea unui depresiv se face greu. Și cu mult, cu multe bubuie. Dar depresivii sunt cei mai mari vampiri energetici. Cei care, bietul de mine, joacă rolul, bietul de mine. Uh, bietul de mine, vai săracul de mine, cât de greu mi și ce bolnav sunt eu. Alcoolicii, uh, drogații, deci care, cei care folosesc droguri, în general sunt vampiri energetici. să zvoce pentru a nu deveni victima unui vampir energetic? Păi foarte simplu. În momentul în care... Deci sunt sistemele de închidere, da? În momentul în care mi-am pus mâinile în fața plexului solar, în formă de... Deci în formă în, ca și rugăciune, mi-am închis câmpul. Mi-am încrucișat picioarele. Da? Uh, astea sunt cele mai banale chestii. După aia, din punct de vedere al uh, luminii, simplu fapt. Aici e sursa de lumină. Da? Am mă conectat la sursa de lumină. Aici e centrul Pământului. Am mă conectat la sursa de lumină. Automat îmi crește toate ce? Toate câmpurile. Când trec, crescând în toate câmpurile deci se face meditație. Da? Pot de asemenea să spun Psalmul 22. 22 <coughs> care îmi închide centrine. Deci, de ce automat nu mai fac, nu mai rezonez cu omul respectiv. Sau, pentru că nu știe nimeni, toată lumea, Tatăl nostru. De ce? În Tatăl nostru, deci cu Tatăl nostru poți să-l folosești și ca să-mi închid centrii energetice și ca să-mi deschid. E vorba de intenție, da? Dacă sunt Tatăl nostru ca să mă protejez și să blochez centrii energetice, foarte bine și se poate. <coughs> da? Bun. Deci Tatăl nostru sau Psalmul 22. înțelegerea de așa. Asumându-ne rolul de salvator, putem deveni într-un fel victime ale unui vampir energetic? Absolut, da. Asta spuneam. Dacă voi vreți să-i salvați pe ăștia care nu vor să fie salvați, în realitate, în realitate, voi vă lăsați vampirizați. Nu mai fiți salvator. Rolul de Isus Hristos salvator. Când găsiți o persoană care e depresivă, care așa, trimiteți-vă la un psihoterapeut. <coughs> la un psihoterapeut, la biserică, la terapie energetice, nici eu nu lucrez numai eu singur pe un om. De ce? Pentru că nu pot să stau agățat cu N pacient care să vin la mine. Și atunci, el luându-și energia și protecția din mai multe locuri, nici măcar Părintele Argatul nu se ocupa de un singur om, el singur. Îi mai trimitea și la biserică, îi mai trimitea și la alți preoți, îi mai trimitea și prin locuri sfinte, îi mai trimitea și pe nu știu unde, special ca să nu fie el agățat de. Vampirii energetici trimit corzi. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Și sugă și o energie. Mm, mm, Și automat te distrug. Nu vă lăsați distruși. Uh, să știți că până și eu, ca terapeut, am făcut chestia asta. Din prea multă milă. Din prea multă milă. Am făcut asta cu oameni apropiați. Am făcut asta cu elevi de mei. Uh, am fost câteodată ca o cloșcă cu elevii mei. Și culmea este cei pe care i-am ajutat cei mai mulți și pe care i-am susținut cel mai mult, au devenit cei mai slabi. Carul și alea. Desert. Cei pe care i-am lăsat să se zbată și le-am dat câte un deget așa cât să nu se înnece, ei au devenit puternici. Deci nu mai fiți ca niște cloști, nici măcar pentru copiii voștri, că nu mor. E un Dumnezeu acolo sus și trăim cât trăim. Există furt energetic între șef și angajați? Poate să fie un furt energetic între șef și angajați. Poate să fie un furt energetic și între angajați și șef. Da? Pentru că există un transfer de energie între șef și angajați. Mila ne poate face să devenim victime? Absolut da. Uh, <clears throat> deci mila este. V-am zis, structurile care sunt <coughs> implicate sunt câmpurile, centrii, corzile, sufletul, energia vitală. Se poate produce vampirism energetic între oameni și plante? Absolut da. Deci, eu la cabinet aveam, aveam flori frumoase. Dom'le, alea de la mine din cabinet trăiau, alea de din, din sala de așteptare mureau. Ce se întâmplă? Și după aia mi-a picat că, de fapt, în sala de așteptare oameni cu probleme. Evident, ei proiectează proiectează. Proiectează din energia lui. Noi intrăm în rezonanță cu plantele. Deci noi ne încărcăm de la plante. Dacă suntem devitalizați, ne încărcăm de la plante. Evident că dacă e o plantă mică aia se usucă și moare. Deci sunt oameni pe lângă care nu mor florile. Din cauza că le... Natura are această capacitate. Dacă ești hiper încărcat, deci ești încărcat energetic prea mult și te duci în natură, te descarci. Dacă ești descărcat și te duci în natură, te îngarci. Deci natura te echilibrează. E un sistem viu mare care te echilibrează. N-am cum să o distrug eu. De exemplu, Părintele <coughs> Argatu, după slujbă, dădea ce dădea la oameni și după aia ieșea afară. Și se uita la plantele și la florile din jur. Și descărca energia care îi mai rămăsese, că avea de unde dată, plantelor și animalelor, uh, plantelor și uh, florilor și pomilor de acolo, de la Cernica. Uh, vampirismul se manifestă în principiul rezonanței sau a legilor karmei. Dom'le, nici se manifestă și pe principiul rezonanței și pe principiul legilor karmei. Da. Pentru că dacă eu, de exemplu, am o datorie karmică față de persoana asta, automat se va produce transferul de energie. De suflet. Deci poate să se manifeste prin legile karmic, Da? Se produce transferul de SNM. Dar poate să se producă și prin principiul rezonanței. Adică mi-e milă de unul, de un cerșitor care vine, da? Ți-e milă de el? Automat îi dai din sufletul tău. M-am zis conștient sau inconștient? Nu, pentru că conștient este atac psihic. Deci, prezența duhurilor necurate și celelalte entități malefice nu este o manifestare nepotrivă, propriu-zis, a vampirismului energetic. Pentru că transferul de entități malefice se face doar pe principiul karmei. Deci, dacă tu nu ai nicio legătură cu omul respectiv și nu rezonezi cu entitățile respective malefice, nu poți să le preiei. Pentru că tu nu poți să preiei decât atât și ce ți îngăduie Dumnezeu. <coughs> Demonii și entitățile negative n-au voie să intre în mine decât în măsura în care le îngăduie Dumnezeu. Vampirismul poate să apară între două ființe din lumi diferite, de exemplu, într o persoană din lumea reală și o persoană decedată, aflată acum în lumea spirituală? Absolut, da. mediul stringurilor, pentru că ei au avut programe asemănătoare cu gena noastră. Pe baza acestei gene, ei se pot încărca de la noi. Și există cazuri de vampirism energetic datorat strămoșilor. Cum poți să afli asta? Da? Radiestezii. Poți să aflu asta prin cons relații familiale. Da? Deci există. Există vampirism naturat extraterestrilor. Evident, dacă se să mergi psihiatru sau pe părți, dar există cazuri de genul ăsta, de vampir. Mărmuririi datorată entităților de pe alte planete, care se conectează la entități din lumea asta. Există vampirism energetic datorat Adică, în, adică în momentul în care se vampirizează din cauza că au diferența de soți, între ei, mă rog, bunicilor, bunici. Da? Asta e de la rând, da? Uh, haideți să vă spun ce se întâmplă. Una dintre cele mai proaste lucruri care pot fi făcute, adică cel mult de cele mai proaste lucruri care poate să fie făcute, este momentul în care bunicii dorm cu copiii. Spune, când ai o bunică, da? Care are 60 de ani și ai un copil care are 5 ani. Mă rog, nici măcar. O vârstă, oricare ar fi. Păi câmpul bunicii, nu? Este cu mult mai mare. Scuze. E cu mult mai mare decât câmpul copilului. Nu? Ce se va întâmpla în timpul nopții? Dacă ea e devitalizată și are energie proastă și lipsă de suflet și ea are mai gânduri proaste și gândește negativ și mai e și depresivă. Nu-i va fura din suflet copilului? și din energia vitală? Și atunci ce se fac cu copilul ăsta? Se va îmbolnăvi. Pom. Asta este valabil și dacă dorm părinții cu copiii. Că nu suntem curați noi ăștia mari. Nu avem cum să avem curățenia unui copil. Vorbim de copii care au o dară, deci au valori bune. Nu vorbim de unii care au karmă și oricum sunt bolnavi. Vorbim de copii care sunt ok. Ce automat părinții cu păcatele lor. Mama are și avorturi, mai face și un sex oral, mai face și un sex anal. N-are cum să mai fie pură. Și doarme cu copilul. Păi nu îl devitalizează. Nu-și are energia lor. Tată, pe lângă una, alta, alta, alta, mai dă și el vorba aia pe la servici, mai așa și vine și doarme cu fisa. Păi nu-i fură din energie. De asta nu e bine ca părinții să doarmă cu copiii. A, dacă sunt sfinți, de ce 10? Să doarmă cu copii. E foarte bine pentru copii. Dar dacă nu ești sfânt, de ce 10? Vezi, domnule, treaba ta. Da? În cazul în care există diferențe mari de vibrație, vă spuneam, nici măcar soții nu e bine să doarmă împreună. Pentru că se vampirizează energetic reciproc. Bun. Cam atât despre vampirizare. Deci vampirizarea înseamnă transferul de energie de la un sistem cu energie mai înaltă către un sistem cu energie mai joasă. Evident că cel care are energie mai înaltă va intra în suferință din cauza asta. Până și de ochiul este o formă de vampirism energetic. De ce? Pentru că cineva care este care de ochi înseamnă că este încărcat negativ. Să uită la o persoană care pozitivă. Îi preia din lumină și se produce prin ochi transferul de energie negativă. Tot un transfer și în formă de vampirism energetic este de ochi. Și mi se pare că am vorbit despre de ochi. Pe live squid. Da? Bun. Soluția. După ce faci după ce ai fost vampirizat? Ai fost vampirizat energetic. Perfect. Ești devitalizat. Perfect. Doamne, ca orice lucru care... La fel le spun eu elevilor mei. La fel, la fel înseamnă rugăciune plus post negru. De ce? Păi foarte simplu. Eu trebuie să mă curăț. Da? Trebuie să-mi aduc înapoi sufletul care s-a dus, să se face prin post negru și prin rugăciune. Trebuie să-mi Uh, refac structurile și să curăț energia negativă care a venit pe mine prin principiul transferului și asta presupune tot rugăciuni și post negru. Evident, merge prin sisteme, prin algoritmi de curățare, prin conectare, prin stâlpul de lumină. Deci, automat, mă curăț. Da, meditația, mișcare din Reiki, etc. Deci, orice formă de vampirizare se rezolvă ca orice fel de curățare și încărcare energetică, fie a Reiki, fie Qigong, fie ce vreți voi. <coughs> Deci, principiul din care îți revii după ce ai fost vampirizat energetic este principiul curățării și încărcării. Om, Bun, cam atât despre vampirizare. Sper că v-am fost de folos. Încercați să nu vă vampirizați copiii, să nu vă vampirizați soții, încercați să nu fiți vampiri energetici celor dragi, încercați să-i susțineți emoțional, Chiar dacă ei poate că nu înțeleg și nu știu eforturile voastre, o faceți pentru voi, pentru sufletul vostru și pentru Dumnezeu. Și pentru, evident, persoanele. Bine! Să vă fie de folos. Sper că v-a fost utilă emisiunea de azi. Spor la treabă și o seară în continuare.